muito chique esse lugar. chique, A última vez que eu vim aqui era chão de terra. Não, de vez em quando tem que melhorar, né? É, de vez em quando, né? <laughs> forte, Tudo bom? Boa tarde. Firme forte. Depois nós é abraço. maravilha, né? Maravilha, é isso aqui funcionando. Eita. Você já tirou uma fornada? Tirei, tá no cardeirão já. Já tirou um farinho então? Tirei. Essa fornada aí tá aí. Nossa, parece farinha a de verdade. vai meio... Meio... meio... mais ou menos, porque é. o fogo tá... É, tem que até acertar o fogo. Aham. Uhum. Tem que controlar o fogo também, senão não, não queima pode, tudo. Não pode ser demais, né? É, tem que ser demais e nem, nem menos também. Mas você faz quando ele tá na brasa ou faz com fogo mesmo? Não, com fogo mesmo. Com fogo mesmo? É, eu vou deixar ele dar uma... E essa gamela aqui, ô Rosana, é tem história? É, do tempo da minha avó, quando ela fazia farinha também. Tem cara de tempo de vó mesmo, viu? É, ela fazia muita farinha e usava ela. Essa e é a fruteira. As duas, né? Como diz o casal, né? Você não vai saber que madeira que é feita. Ah, não sei, Chico. Eu nem minha avó não conheci. No, muito antigo. É, Eita, esse fogo tá difícil. A madrinha é ruim, porque disse quando o fogo tá ruim pegar a madrinha <laughs> não é boa. Ah, é? Mas que madrinha? A madrinha, é- você é madrinha de alguém? Não, pode dizer só. Eu vou ah. escapar dela. Vai lá. Peraí. aí. Ô Rosana, você vai contar a história do processo agora ou vai esperar a turma chegar? claro que eu... eu prefiro agora, porque aí já Tá só nós dois aqui, né? Então, aqui é uma parte, um processo, que é depois que socou ali no, no pilão, é. eu peneirei aqui e fui. Depois a gente vai fazer também sorvete. Vai colocando um pouquinho de água pra ficar bem úmido. Tá, Se mas... tiver úmido, não sai de jula. Ah, tem que ficar meio úmido, é. né? Eu passo nessa peneira aqui na gamela, depois eu volto nessa aqui de novo pra ficar soltinho. Daí vai nessa aqui, é onde eu vou pôr por. Essa de baixo tem nome, não? Essa é de bambu. Tá, mas não tem um nome especial pra isso, né? ah, né? Conheço tá como peneira mesmo. A senhora estava chorando, a impressão minha? <laughs> Aqui a gente chora o dia inteiro. É. é muita emoção. É muita emoção. Né? Não, é a fumaça mesmo. É fumaça, né? <laughs> Legal. Mas então, mas o, esse milho aí tem uma história, né? Já faz alguns dias que você deixou ele de ah, molho. Ah, sim. Depois a gente vai fazer também, que é... Ele é tá aqui, ó. Tá Azedando aqui no... Ah, você azeda é aqui? É, olha lá, você ó. Nossa, tem bastante milho, hein? É, depois eu vou lavar ele pra você ver. Nossa, ele fica com essa cor aí? Não, essa aí é a água que tá em cima. Sabe? Né? É a água que tá em cima. É, depois vai, a hora que eu tirar, vai você ver. Mas o milho é o milho comum, você compra em qualquer é. lugar? Não, milho que é, é colhido aqui, sabe? Ah, é colhido? Milho seu? É, daqui da... Não é a gente que plantou, mas é daqui do... Daqui da região. É, do Serrano mesmo. Mas a turma agora tá usando milho amarelo, né? É. Diz que antigamente usava milho branco. Você é, eu nunca fiz milho branco. Nunca fiz. viu também? Não, nunca fiz. Nunca viu fazer, né? É. Mas fazia mesmo. Mas aí você deixa ele de molho quantos dias ali naquele latão? É de seis, de 8 a 10 dias. Mas troca todo dia água não? Não, não. Eu soco aqui no microondas, deixo limpar, tirar, escandicar ele, que falo, falam, tirar casquinha. Ah. Depois a gente leva lá e deixa ah, é? é. Mas é socado então que você deixa ele de molho? É, ele tá socado Não primeiro. é o grão inteiro? Não, não. Primeiro eu soco uma rola aqui, uh -huh. tiro a casca, que fala descandicar o milho. Descandiar? Descan... Descandiar. Descanjicar. Ah, descanjicar. <laughs> Ah, tá certo. Descanjicar o milho. Tá é certo. tipo deixar o milho em pão canjica. Entendi, e tá. Assim, daí você leva lá. E fica lá uma, uma semana quase? É, de 8 a 10 dias até dar o ponto de azedar, né? Quando ele azeda é que tá bom. É, daí fica meio, depois que vai gelar. Entendi. Aí, aí depois que você tira ele de lá, você dá uma secada nele, não? O que você faz? Não, daí eu vou tirar de lá, uhum. daí eu vou voltar no pilão pra socar, pra virar isso daqui, ó. Ah, porque ele, ah, porque ele tá num ponto de quirera ali. É, ele tá no ponto de... De canjica. Você tem que... Ai, que homem. Ah, você vai mostrar, tá, legal. Aqui, ó. Ah, ele tá grande. É, depois desse aqui eu vou lavar bem lavado. Tá. Porque aqui já faz... Tá com nove dias aqui. Nove dias, é. tá. Depois eu lavo bem lavado, deixo escorrer e coloco lá. Tá, fazendo ah, fazer. Úmido mesmo que úmido você coloca. mesmo, é. Porque ele tá tão sequinho aqui agora, parece, né? Não, mas eu deixo ele... Faz escorrer um pouquinho e depois já É, mas ele dá uma secada na hora que vai pilando, será que é isso? Acho que, não, ele, ali ele tá parecendo que ele tá seco, mas, mas tá tá, ele não tá, um, não tá, tá um, seco. É. é. parece um fubá seco, mas não é, é então. ele tá um... E quanto mais úmido, melhor pra fazer o, o biju lá no forno. Ô Rosana, esse, essa, esse processo você aprendeu a fazer com quem? Foi com a, com a minha mãe. Com a sua mãe? É. Sua mãe fazia nesse local mesmo aqui? É, na verdade aqui fazia minha avó, fazia. Daí minha mãe casou veio pra cá, daí ela pegou umas, umas dicas com a avó, daí a minha avó parou de fazer e ela continuou fazendo. Uhum. Daí depois a gente, desde criança... Aí você foi ela... vendo fazer, né? A minha avó fazia muita farinha. Sua avó fazia pra vender? Fazia. Na verdade, ela gostava de fazer... Quando ela tinha que fazer reza de doce, ah. aí ela fazia farinha para vender a farinha, para comprar açúcar Pra fazer o doce. Pra depois fazer o doce pra tá servir na pedra. Que legal, olha é. só. Ela fazia muito. A minha mãe já tava comentando agora há pouco. Sua ela mãe contou isso aí? Não, tava comentando que ela, tava. ela tinha uma, uma sabedoria pra fazer, que ela fazia cada bijuzão, sabe? Que é difícil na hora de torrar. Ah, a arte é fazer o biju grandão. É, ela era fera. É. <laughs> E, é, e, essa farinha que vocês fazem aqui, vocês consomem e vendem? Como é que é? Ah, nós consomem que eu. Consome vocês? É. Mas não, ve... não, é, não vende? Ah, das outras vezes eu vendi um pouco. Mas é, não vendi muito não. Porque assim, é o trabalho que dá, não compensa, né? É, é, não é, como diz, não tem lucro, sabe? Então, não tem lucro é, é praticamente. Mas é pra gente... Manter a tradição. Não, e gastar em casa também, que é o é, outro tipo de farinha. Né? Fica bem melhor, né? É, você come com leite gelado, nossa, muito bom. Eu vou querer esmentar já já. <laughs> Depois tem experimenta. Hoje eu vou pegar um beijozinho já, viu? É tá muito tentador. Nossa, Rosana, não tem nada que ver com essa farinha que compra. É, ela é mais... É um crocante delicioso, tem um sabor. É, até a, a Cíntia fez uma receita lá. Ficou, Fica diferente. Ficou diferente. É muito bom. Parabéns, Rosana? <laughs> Obrigada. De fazer um produto tão bom igual esse aí. Ah, o fogo foi. Só controlar aqui é pra não queimar a raiz. E essas peneiras que estão aqui na parede, elas são para enfeitar ou é para usar? Não, aquela ali a gente usa para de, peneira eh, de arroz. De arroz. Depois que eu limpo, que eu falei pra você que descansa de comida lá, usa ah. é bem fechadinha, sabe? Uhum. Pra não cair o grãozinho, não dá pra guardar. E essa aqui usa pra escorrer assim. Ah, pra escorrer. É, Depois é... que. Na hora que tira do latão. Depois que vai lavar lá. Essa e aquela usa pra escorrer. Aham. Uhum. Isso aqui você chama de forno? É forno de farinha. Forno de farinha, né? É. E é quadrado sempre, né? Sempre é, é quadrado. Por incrível que pareça, a gente pensava que não existia mais. Mas outro dia minha mãe viu lá no mercado. Pra vender? São Be de São José, mercadão lá. No mercado de São José pra vender? É, de, de farinha. Mais novo? Novo. Ai, que legal. E esse aqui é muito antigo, que é da minha mãe fazia. Nossa, dá pra botar a mão aqui, não é frio, não é quente ainda. É, não tá agora. Vai começar a esquentar. Dá já, Já vai? Tá na temperatura boa? Um dia você vai sair. Tem que ser bem devagarzinho pra não... E aí tem que ficar de olho. Agora tem que ficar de olho no fogo e repassar uma outra aqui pra depois. E a que já que vai levantando o pneuzinho. E aquele rodo que está ali atrás é para você usar para tirar farinha, não? Não, aquele não, no tempo. Já vou fazer bastante também é torrar farinha de mandioca, fazer polvilho. E eu ah. torrava aí nesse forno. Nesse mesmo lugar? É. Daí usava para torrar, é, torrar farinha de mandioca. Tem que ficar ligado, né? Um olho aqui, outro é, lá. É, não perde. E esse que não passa na peneira, você faz o que, Rosana? Não, mas esse aqui vai passar tudo. Aqui Passa tá, tudo. Aqui tá úmido, sabe? Ah, você é só tá desbolotando, né? É, eu só tô passando aqui pra ele ficar soltinho depois. Se ah. eu tá. jogar lá assim pelo lá... Ele pelota. Não faz biju. Ah, não faz biju, tá. Um pouco. Então você faz isso aí desde pequena, Rosana? Desde Ajuda a mãe? Entende por gente. Eu... Tá fazendo, <laughs> mexendo. A gente tá junto, né? Aí. Mas antes era a família que plantava o milho, ou não? É, era. era a família tem muito porco do mato, né? Aí é difícil fazer uma... É, o porco tá batendo é. muito, né? Aí... Joga aqui em cima, né? Vai secando ali, ó. Aí você já joga outra. É, já vai outra. E a palma vai ficando na beira pra ela ir sabe? Porque ela não tá terminada ainda. É. Isso aqui é pra quê, Rosana? Depois eu vou, a hora que eu for passar, aquela, peneirar aquela ali, eu tenho que ir molhando. Ah, pra, pra reumedecer. É, pra ele ficar bem úmido. Por isso que nessa hora aqui ele não passa direito o peneirão, né? bem úmido. É, porque ele tá bem úmido, é, né? Se não tiver úmido, não sai biju depois. Às vezes a gente compra umas, farinhas, elas vêm com uns pretinhos de queimado, né? É. Não é, não é ruim não, é não, é gostoso, é bom. né? Só dá uma esquecidinha no forno que faz esses, Já faz, né? esses <laughs> Isso aí serve um monte de coisa lá. <laughs> Essa tocando milagre, tá pouco, tem que Rosana, você vai deixando a farinha pronta aqui? Isso. Depois no final, no você fim... joga tudo de novo e deixa uns 15 minutos. Ah, é? Ainda pra deixa poder, mais 15 é, minutos? Pra ela poder ficar, lá tá bem secadinho. Ah, entendi. É. Então o fogo tá lá pra trás agora. Tá. tá melhor fogo. que legal. Então você já faz uma quantidade que você já sabe que vai Isso. caber ali, né? Cabe, depois eu deixo no forno secando. Tá. Depois você vai ver o final. Ó. Final feliz. Final feliz. <laughs> Na roça tudo termina final feliz, não? É? Na roça tudo termina final feliz. Tem que deixar um pano úmido pra ele não voltar. Ah, pra ele não ficar muito seco. É. O da peneira aqui já tava bem seco essas gamelas depois você lava só com água ou lava com uma outra? Só água, só. Só água, né? Só água. Isso aí deve ter mais de 100 anos. Ah, tranquilo. Tranquilo, né? Essa peneirinha que eu tô embaixo, como eu vou falar pra você. Ela tem história também? É, é uma senhora de Serrano que ela fez. Ela já tá com, com tá mais de 40 anos, A minha mãe já faz todo tempo. A Faz. peneira está mais de 40 anos com é? você? Essa de baixo? Essa de baixo. Quem fez é Dona Luzia o nome dela. Ela... Até aquela ali também foi ela que fez, ó. Sei. É, não tinha barbante, sabe passar esse barbante? Hoje em dia nem não uso muito, ela lá tem o barbante. Ela é. fazia o barbante de... Daquela... Ou, ou fazia de Aí chama aqui fita, que é o fita, usava. De fita, né? Enterrava né? no brejo, pegava a fita, uhum. deixava dissolver, fazia os bordões. Ou também sabia banchume, sabe aquele banchume? É também enterrava no brejo. Enterrava no brejo para deixar é, e pegar fibra. Pegava fibra e fazia. Aquelas corvinhas lá, foi tudo ela que fez. Mas ela não faz mais, ela morreu? Ela já morreu. Ela morreu. Eu queria conhecer essa mulher. É. Pra ver, Chico, né? Na, a, a gente tá na roça, tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. Tem até que... fumaça nos olhos. É, chora o dia inteiro de emoção. <laughs> Chora o dia inteiro. Chora o dia inteiro. agora foi feito. Esse, esse vídeo tenho certeza que muita gente vai ver e vai chorar, Rosana. Será? Vai. <laughs> Porque isso aqui não tem mais. Quer dizer, na nossa região não tem isso aqui. É lá para é Minas. O problema é que é, hoje o povo não quer as coisas difíceis, né? Não quer as coisas é difíceis, lógico. né? Eles preferem comprar... Mas é, é um difícil que é vale generoso, né? Gostoso, né? Não, é sua saúde, né? é... né? Envolve as crianças, envolve... Envolve seu contato com a natureza, né? Então... Agora você tem ideia, no tempo da minha avó, pensou bem em fazer a farinha para vender, depois pegar, comprar o açúcar fazer o doce para servir na festa depois. Você vê? Mas isso era é a é vida amor, dela. né? É o é. amor ao, ao, próximo, sei lá, né? Ah. É um... <laughs> sei lá. <laughs> Tinha muita pureza, né? Nas coisas. E hoje? Ah, hoje perdeu bastante, né? É. é e, co e, como você não perdeu, Osana? O que, que você acha? Por que você acha que aconteceu isso? Ah, acho que o que eu estava falando, eu acho que desde pequeno, né? A gente está nesse mundo aqui, né? E que meu, meu pai que ficou aqui no sítio, ele via tudo com muito amor, sabe? Daí acho que esse amor é onde, né? Daí é, passou pra vocês, né? É, passa e é forte, né? Daí não, não acaba, né? Agora eu que fiquei emocionado. <laughs> eu tô aqui com a fumaça. <laughs> o meu eu não, é até chorei. O meu não é fumaça, não. <laughs> É, eu acho que quando tem amor é, muda muito, né? Eu acho que daí é pra sempre, né? não, não acaba minha avó, meu avô. Eles vieram também. Fez muito fazendo tá pro próximo, tá ajudando o tá próximo. Uhum. Nossa, você falou uma coisa tão bonita. Quando tem amor é pra sempre. É, não é? Não é vago, né? <laughs> ainda? É, que é minusão. Olha, esse já saiu meio grande, ó. É, esse aí tá criado, ó. hein? Tem que sair desse aqui pra cima, tio. Ô, louco! Hoje o povo não come tanta farinha, né? Antigamente era mais, né? Devia ser mais, né? É. Era o arroz deles, né? É. Era café com farinha, melado com farinha. Fazia virado. Eu ouvi dizer que antigamente a turma botava no rio para fermentar, para... É, fala mesmo. Deixava dentro do saco e dentro do rio. Dentro do saco e dentro do rio. Aí ela ia fermentando e ia lavando, Já saía limpo. É. É tá mesmo. Ah, eu sou curioso, eu vou querer saber que gosto desse milho, gente. Comenta aí, gente. Tá é interessante o sabor. É, vou em Capaz de dar um curso, né? Oi? um curso, piriri. Ah! É capaz, né? Amar. Pode as... ser, né, Chico? Tomara que dê a noite só. Já tirou tudo de lá? Não, ainda não. Não, não, não. batendo a noite inteira? na a noite inteira. Nossa, demora, né? Demora. Aí você solta ali. Onde é que você solta? Soltar aqui, Mostra pra mim o lugar que é. Ah, é aqui? aqui ah, é o pau aqui. É a madeirinha daqui, ó. Ah, é a madeirinha que tá aqui. É, é, é só deixar o então. lixo. Lógico, Chico. Você também não pensa. E aí, o que nós vamos fazer agora, Rosana? Esperar a turma? Agora vamos esperar que vamos lá tomar um, comer um bolo? Vamos. Agora eu tô com vontade de comer bolo. É. <laughs> ah, eu quero experimentar esse biju, Rosana. Ah, é? Você quer experimentar? Você segura a câmera pra mim? Tá eu vou pegar um biju. <laughs> Não, mas... É- não, pode ficar lá, pode ficar lá. Rosana, eu vou experimentar o seu biju, que tá com uma cara maravilhosa. O cheiro tá muito bom. Gente, não tem nada que ver com essas farinhas de pacote que compra, Ele é crocante e muito mais saboroso. Eu só posso imaginar uma comida feita com isso aqui. Vou querer comer um dia, viu? <laughs> Bom demais, Rosana. Parabéns, viu? Falou,